Kristin Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov. Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni dveh ur pouka na dan, ki si po trije delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah. In kako naj se Grki poberajo iz krize? Tako da plačajo davke. Kaj pa volitve? Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo. Zamenjati ljudstvo. 16. letnik Delovsko-Pankrske univerze. Letošnja tema – dvojna kriza evrointegracij. Ok, hvala, lepo pozdravljam še z moje strani. Eh, se moram dvakrat opravičiti. Eh, kot ste verjetno opazili, eh, predavanje malo šteljivem glede na temo letnika. To je zato, ker nam je prvo odpovedala predavateljice in potem še, še rezervni predavatelj ni mogel, tako da sem rezerva, rezerve, rezerve. Um, ni, ni čisto tuja, ne gre za neko mikro ehm, študijo, študijo nekaj posamičnega primera, um, fleksibilizacije in odziva na uh, fleksibilizacijo uh, delovnih razmer. Uh, drugo opravičilo pa velja temu, da sem to uh, prilagodil v bistvu z nekaj članka, tako da je malo akademicistično, uh, um, vse skupaj. Eh, torej, za splošen kontekst, iz katerega se shvala, zakaj pa uh, problem relevanten, uh, je zaradi sprememb dela, ne, torej ne samo novičarskega dela, gre za neke splošne uh, trende uh, prekarizacije, uh, manj, manjšanja delovskih pravic, ki pa je novinarstvo verjetno uh, toliko bolj opazen po eni strani, ker je eh, trend eh, relativno močen eh, in kot drugo, ker novinari prehajajo oziroma novičarski delaj prehajajo z nekega relativno dobrega statusa profesionalcev z relativno varnimi zaposlitvami, vplivom na institucionalno odločanje in tako dalje, ne, ne pa ta status prekernih, nizkoplačanih, nesigurnih delavcev. Ne, tako da številne študije ugotavljajo, neko normalizacijo raznih freelance, neformalnih, drugače nestalnih delovnih razmerij v medijskih organizacijah eh, v celotnem razvitem svetu. Eh, International Federation of eh, Journalists, to je koalicija oziroma konfederacija sindikat, novinarskih sindikatov, ne govori o atipičnem delu, ki je razširjeno predvsem med novinci in tistimi, ki vstopajo v novičarsko industrijo eh, in mislim, da ugotavljajo, da je že približno tretjina njihovih članov eh, neke vrste prekernih delavcev. Eh, ne, na drugi strani, med sami delavci se, po, se povečuje nezadovoljstvo z delom, občutek um, izgorelosti, um, številni um, izražajo namero zapustiti um, to industrijo um, in hkrati um, se zmanjšuje članstvo v sindikatih, Eh, že pred krizo, ne sploh ko s krizo se je povečal ta trend množičnih eh, odpuščanj. Eh, <clears throat> ne, in kot omenjam, sindikati imajo nekak težave se prilagoditi na situacijo in prines kakšne, kakšne uh, spremembe, ne, tako da se uh, položaj delavcev individualizira, uh, upada solidarnost, uh, in nekako nastopijo težave v, v kolektivnem boju, pri organizaciji kolektivnega boja. Te stare organizacije eh, se niso več možne eh, prilagoditi na novo situacijo, no-, nove se niso pojavile eh, <clears throat> in zato opažamo nek trend upadanja delovskih pravic. Znotraj Eh, študij novinarstva, eh, je ta perspektiva ne, novinarja kot delavca eh, bila dolgo časa skoraj popolnoma zanemarjena. Fokus je bil predvsem na elitah ali pa na medijskih organizacijah kot celoti, ne, na načinu poročanja odgovornosti do javnosti in tako dalje. Ne, zelo redko so pa bile obravnavane ne, kot prostor dela in kot prostor konflikta med uh, delom in managementom ali pa delom in uh, kapitalom. Uh, v, zdaj, v zadnjih časih, ne, zaradi, tudi zaradi teh trendov, ne, se, se ta uh, pojav spreminja, ne, tudi, tudi ta perspektiva ne, novinarja kot, kot delavca uh, z tem pojmom uh, newsworkerja, uh, dobiva več pozornosti um, In drug fokus, uh, torej zgodovinski, ne, uh, ideja profesionalizma, uh, ki dosti krat ni bila uh, problematizirana, pa uh, vzeta kot sa, samo umevno, ne, v zgodovinski uh, perspektivi se, se izkaže, da ni bil to, uh, ni nastala v bistvu skozi delavski boj kot zahteva delavce, pa zgolj kot zahteva delavce, ampak uh, so lastniki zelo aktivno spodbujali uh, to idejo. Uh, Ne, v tem procesu profesionalizacije so delavci sicer dobili neke pravice, ne višji status um, in tako dalje, uh, ampak kar so si lastniki od tega obetali, je bila seveda, uh, da bi s tem pomirili uh, nek kolektivni delavski boj, um, kar, kar je relativno dobro uspelo, ne, zdaj za temi trendi pa ta status uh, profesionalizma nekako izgine, ne, predvsem pri mladih delavcih. Uh, zato zanimivo opazovati to situacijo. Na preziskavi so izhajali predvsem iz eh, dela Michaela Burrowa, njegove knjige eh, Manufacturing Consent. Eh, on je opazoval tovarno, dost, dost klasično, tovarno v Združenih državah za to knjigo tam nekje konca 70-ih in slučajno naletel še na zapiske nekoga drugega, ne, ki, ki je to tovarno pozoval uh, konc 40-ih, uh, kar ima mogoče, da, da je primerjal ne, da to spremembo uh, delovnega procesa. Ne, kar, kar je opazil predvsem, je, da se je zgodil nek premik od uh, discipline k pristanku na delovnem mestu. Ne, v 40-ih uh, eh, je bila to taka res fordistična, tenoristična uh, tovarna. Ne, Eh, strogo disciplino, jasnimi pravili. Ne? Eh, vse je bilo nadzorovano, ljudje so hodili, eh, na ti inženirji so hodili za štoparcami in merili čas ne, za vsak gib in tako dalje. Ne? Kar se je potem razlika do 70, ki se je zgodila, je, da je ta disciplina se dosti bolj zmanjšala. Ne? Delavci so, so dobili dosti več svobode, ni bilo več toliko neposrednega nadzora, bile so No, recimo to, to, da so delavci sami nekako uh, fiksirali norme, uh, je bilo tolerirano ali pa celo spodbujano strani predvsem uh, nižjega menedžmenta. Uh, ne, tako da, uh, br, brvo je, uh, ko pogleda ne, te, te raziskave, ne, kot, uh, predvsem, ki so izhali iz teh ugotovitev v te uh, hoton tovarne, uh, ker so bile, opazili, da delavci nekako se organizirajo, da regulirajo norme. Ne. Uh, sankcionirajo tiste, ki, ki uh, jih nabijajo uh, in tako dalje. Ne, in prvo je ugotavljal, da to niti ni uh, zgolj, uh, ne, ne, ta, ta svoboda, ki se delavci izborijo, ni, ni zgolj v interesu delavcev, ampak ne, hkrati uh, tolerira, pa celo spodbuja na strani menedžmenta, uh, ker dejansko po eni strani um, lahko poveča produktivnost in po drugi strani um, delavci s tem, s tem ko do, pridobijo to svobodo, naenkrat postanejo bolj upleteni v delovni proces. In prvo bar, je govoril o uh, igranju igre. Naprej, pravila igre, ki so prej bila strogo za disciplino uveljavljena od zgoraj, na sedaj postanejo bolj stvar pogajanja med, med delavci uh, in managementom, ampak zaradi tega, ker delavci dobijo to uh, neko relativno omejeno, omejen vpliv na pravile igre, uh, se hkrati identificirajo z igro. No, in sem prvo opazil, da je ključen eh, določevalec statusa v hierarhiji znotraj tovarne, eh, kjer je delal eh, produktivnost. Ne, torej, delavci so se igrali igro, ne, koliko kosov recimo lahko izdelajo na svojem stroju. Ne. Sveta igra je bila strogo regulirana, ne, to je moglo biti narejeno tako, da niso uh, poviševali norme, ne, da management ni uh, opazil, ampak moral si pa dokazati, da si zmožen uh, nabiti ne vem koliko kosov čez normo, uh, da si pridobil nek status znotraj te uh, neformalne hierarhije. No, da, da so se delavci začeli identificirati v bistvu z, z to vlogo, ki jim je določena v produkcijskem procesu, z um, produktivnostjo. Uh, ne fokusira se na, na delovni proces, nekega razume kot govori o, re, o relativni uh, avtonomiji. Ne, njega zanima uh, ravno delovni proces kot eh, tista sfera uh, reprodukcije de, uh, kapitalističnih um, odnosov. Ne, njegove ideje, da te ideje, ki prihajajo od zunaj, niti niso tako um, bistvene, da določajo to, recimo, kdo se bo uh, upiral na delovno mesto, kdo bo uh, nabijal norme in tako dalje, ampak je bistveno, ne, kako je sam delovni proces organiziran in ravno ta organizacija, ne, to, uh, igranje igre, kot on pravi, je zan nek ključen uh, element, ki, ki proizvaja ta pristanek delavcev na te širše odnose eksploatacije. Uh, <clears throat> na dva dva uh, ključna elementa, recimo, ki jih opazi pri uh, teh spremembah, je prvo interni trg delovne sile, na kar opazi v tem podjetju, da se, če so prej Eh, če prej podjetje, recimo, eh, ko se odprlo neko delovno mesto, najprej šlo eh, na trg delovne sile, se se sedaj vzpostavil nek interni trg delovne sile, torej da je podjetje bilo bolj usmerjeno na to, da je znotraj samega sebe iskalo, iskalo ljudi, ki bi lahko zapolnili to delovno mesto, ne, kaj, kar jim je po eni strani management omogočilo, da, da razprši konflikte, tako da recimo premešča delavce in skozi to napredovanje uh, eh, najmanj delavci neko kariero in se tudi, so tudi zaradi tega bolj nagnjeni k temu, da se identificirajo z um, interese delodajalca. Uh, in druga je interna država, kot on reče, tu opazuje predvsem eh, sindikat. Ne? Interna država za njega so vse organizacije, mehanizmi nekega kolektivnega pogajanja in e, reševanja sporov. E, in tu paža, da, da vsaj v tem njegovem primeru, ne, sindikat deloval predvsem tako, da je individualiziral konflikte. Ne, kar, kar je opazil na sestankih, je, da vedno, ko je uh, nastopil kakšna kaka pritožba, ki je bila bolj kolektivne narave, je sindikalni zaupnik ustrajal na tem, da, da se to mora individualizirati. Okay, ampak ne vrede, da se razumem, imate vsi, vsi probleme, ampak jaz rabim individualno pritožbo, individualni problem, da se lahko uh, odzovem. In, in s tem uh, je v bistvu sindikat premeščal konflikt ne, od eh, produkcijskega procesa, tam, kjer je, kjer je lahko zelo destruktivno, ne, ima potencial, da zaustavi produkcijski proces eh, nekam drugam, ne, v nek eh, individualiziran kontekst pogajanja, ne, kjer te nevarnosti, te nevarnosti ni. No, zdaj, zaradi te situacije, ne, ko se uh, eh, nasplošno, no, se uh, ta bo raziskava je pač študija primera, ne, ne gre, uh, je, ne, je ne gre kar posploševati uh, na celotno situacijo, ampak uh, mislim, da so neke pomembne ugotovitve, ki imajo tudi uh, dosti širšo, uh, širšo relevantnost onkraj zgolj tega uh, izoliranega primera. <clears throat> ne, zdaj imamo situacijo, ne, ko se, ko se uh, pojavlja obratni trend, eh, ne, ne zgolj v novinarstvu, ampak splošno, ne, ko se eh, poskuša delavce potisniti nazaj eh, na eksterni trg delovne sile, se jih izloča iz odločevalskih procesov in tako dalje. In nas zanima, kakšni so mehanizmi recimo, tega proizvajanja pristanka v tem kontekstu, na zakaj novicarski delavci pristajajo na normalizacijo prekarnega dela kakšna je vloga sindikata eh, v tem eh, in potem kako se te spremembe odražajo v samo percepciji novičarskih delavcev in seveda nekakšne so eh, možnosti, potencijali ali pa že prakse upora. No, zato so si izbrali študijo primera Radio Slovenija, kar mogoče malo nerelevantno na komercijalnih medijih, seveda bi opazili dosti bolj ekstremne prakse Eh, ampak tudi ne, eh, na javnem, eh, javnem servisu se, se uvaja ne, te menedžerske prakse, širi se, se, se prekerne zaposlitve in tako dalje. In primer je tudi relevant, ker, ker so, mislim, da marca ravno takrat z varčevalnim, uh, uvedli varčevalne ukrepe, so, so izgubili del sredstev in so uh, pre, to breme pre, prenesli predvsem na, na prekerne delavce. Uh, Napravil so opazovanje z udeležbo. Eh, Igor je bil dva tedna na, dveh, na vsaki od teh dveh redakcij eh, dva tedna sodeloval. Eh, na informativni redakciji Vala 202 in na Diro, Dir je ta dnevna informativna redakcija, oni pripravljajo te novice za, za vse tri programe, te jutranje kronike in podobno. Eh, in upravljal še potem poglobljene intervjuje z eh, delavci obeh redakcij. Eh, za te dve redakcije so zanimive, ker na diru je delo bolj precej standardizirano, gre v glavnem za ne za čisto copy-paste novinarstvo, ampak v glavnem ne pridobivajo novice od agencij tujih portalov in jih potem predelajo recimo v radijsko obliko, ne, kar ni zdaj čisti copy-paste, ker, ker zahteva kar nekaj dela, ne znanja, uh, da, je, da je zadeva primerna za na radio, ampak vseeno vse je delo manj uh, kreativno, med uh, eh, intervjujami uh, delavci so zaznala niže zadovoljstvo z delom, imajo pa za razliko ne, v tisti, ki delajo na valo plačen letni dopust, ne, čeprav Eh, so prekerci, torej vlani delajo eh, na, na kakve avtorske um, in podobno, ampak so dogovoreni tako, da, da imajo enako kot redno zaposleni uh, plačen letni dopust, vendar ne bolniške uh, in porodniške. Na, na valo je, je na drugi strani delo bolj kreativno pripravljajo, imajo tudi več, več svobode pri delu, uh, so lahko bolj kreativni, pripravljajo kakve bolj analitične, Odajene, zaradi tega so tudi svojim delom više zado, bolj zadovoljni, in predstavlja nek uh, intelektualni odziv, ampak na drugi strani, uh, eh, nekot so trdili, um, se, se včasih čutijo izgorele, ne, ne morejo prav ločiti uh, zasebnega življenja in dela, težko se odklopijo uh, od dela, ne, se pogosto čutijo uh, preopremenjene in oni tudi nimajo plačenega letnega dopusta, ne, vsega, vsega ostalega, ne, bolniške, uh, porodniške in tako dalje, uh, seveda tudi ne. Hm, zanimivo je ta njihov položaj. Hkrati so, v bistvu formalno so, so na eksternem trgu delovne sile, ne prek avtorske pogodbe prodajajo svoje članke um, ehm, RTV-ju, ampak de facto, ne, po drugi strani, so zelo močno uh, ehm, integrirani na um, interni trg delovne sile. Ne, to, to na način, seveda, ki ustvarja zelo močno asimetrijo moči med uh, njimi in organizacijo. No, torej, organizirani so v neki obliki odnosa mojster vajenec uh, eh, z starejšimi kolegi na to delo, ki zahteva uh, dolgo izobraževanje ne? uh, in neko spoznavanje teh neformalnih uh, pravil organizacije in zelo malo je v bistvu eksplicitnih pravil, ampak ne nekih eksplicitnih uh, jasnih korakov um, napredovanja. Ne obstaja en korak, ne? oni morajo praviti to govorno šolo, da lahko gre v eter in to pomeni nek napredek, tudi višjo plačo in tako dalje, več lahko počnejo, več dela, eh, opravljajo nekako pomeni tudi višjo plačo, ampak onkraj tega pa eh, so stvari vglavnem regulirane z eh, nekimi neformalnimi normami, obstaja tudi neke relativno jasne, ampak nekjer eksplicitno izražene hierarhije oddajne. Torej, ve se približno, ne, katera oddaja je uh, bolj relevantna, pomembnejša, katera manj ne, in kdo dobi, kdo lahko seveda uh, dela na, na te pomembnejše in kdo uh, uh, na manj pomembni uh, oddaji. Ne, po eni strani od njih se zahteva, uh, da so na delovnem mestu, ne, da se obnašajo kot, da bi bili um, zaposleni, morajo biti na voljo, uh, ni zaželeno, da bi uh, enostavno ne vem, za en teden odšli, brez da bi, bi uh, se to prej uh, dogovorili. Ne, po drugi strani pa lahko organizacija zelo enostavno uh, regulira stroške s tem, s tem, da jim recimo, kot so to storili uh, v začetku poletja, omeji uh, število ur, ki jih lahko na mesec um, delajo ali pa, ali pa jim reče, da morajo vzeti uh, neplačen dopust, kot se je zgodilo takrat med uh, olimpijskimi igrami. <clears throat> ne, tako kot uh, ena, mislim, da je respondentka ne, reka, da, da so uh, eh, one neka abstraktna masa, uh, variabilni strošek um, tu. Ne, dejansko uh, je zagotovljena neka lojalnost uh, instituciji. Ne, mislim, da nišče od respondentov in respondent ni izrazil uh, Torej, govor je bilo o konkretnem nezadovoljstvu glede situacije, ampak vseeno je bilo zaznati neko zelo visoko lojalnost institucije, ne? da je to, kar tu počnejo, eh, pomembno, nekaj se je zaražalo predvsem v njihovem odnosu do komercialnih eh, radijskih postaj, ki je v glavnem bil zelo, zelo eh, negativen. Nas, nekateri so rekli, da pač ne, ne, more, ne bi se videli tam, ne, ne bi mogli delati, ne, da tisto je eh, slabo. Ne? da to, kar tu počnejo, je nekaj, v čem uh, se vidijo. Uh, eh, in s tem v bistvu institucija si prihrani stroške izobraževanja, izobraževanja uh, novih delavcev. Nekaj rečeno delo zahteva nekar, kar dolgo izobraževanje, uh, da, so, da so ga zmožni upravljati, ne ta govorna šola, že, že samo to traja uh, eno leto. Uh, ne, in ti uh, prekerci so potem lahko dani na stand-by. Ko, ko se jih ne potrebuje, se jim omeji delo ali pa se jih prisilje, da, gre, eh, da grejo na dopust, ampak organizacija se lahko zanaša na to, da bojo na voljo, ko jih eh, potrebuje in sistem prihranijo stroške, da bi morali spet izobraževati eh, novega delavca. Na njihov status je tudi zelo močno individualiziran in pravni, ne, na način, na katero delajo se prek študenta, avtorskih eh, in tako dalje. Eh, kar se tiče delovnih pogojev, količine dela in te stvari v glavnem regulirajo ta neformalna pravila in odnosi ehm, znotraj uredništva. Tudi kar se tega tiče, je zelo malo eh, nekih eksplicitnih pravil, nekaj prav zapisanih, ampak gre za to, da se naučijo teh pravil skozi to Eh, socializacijo in tudi potem seveda med uh, uredništvi so velike razlike in uredništva v bistvu, v bistvu funkcionirajo relativno zaprte enote. Vse, vse te stvari, kar se tiče uh, statusa delovnih pojev, količine dela se v glavnem urejajo v uredništvih, uh, v tem odnosu, ne, kot sem rekel, mojster vajene z, z starejšimi kolegi, z uh, uh, uredniki. Uh, ne, obstaja to, to neko neformalno napredovanje v tej uh, uh, hierarhiji uh, in nek up, da mogoče nekoč ne pride do uh, redne zaposlitve, čeprav neke obljube, ne, torej nihče od respondentov uh, ni dobil, ne, da se bo to dejansko zgodilo. Uh, ne, tako eden, eden od njih je rekel, ne, primerjam svoje delo za delom ljudi, ki so stari podobno kot jaz, bodo podobno časa počali študij na računam, da v tistih letih nas ne bo ful, ki bi iskali zaposlitev in če že, bi jo jaz dobo, če bi se moral odločiti med eh, temi tremi ali pa dvema kandidatoma. Eh, Nata je imel tudi štipendijo eh, RTV-ja, nekako, kar me tudi daja nek, nek znak, ne, da verjetno so zainteresirani, ampak ne, tudi nekega eksplicitne obljube pogovora o tem tudi ni bilo. No, nastane neka situacija, kjer se ti prekerni delavci v bistvu že obnašajo ne, eh, kot eh, redno zaposleni zaradi te možnosti eh, redne zaposlitve, ne, se nekako identificirajo z tem položajem, gleda na svoj status kot na neko vajeništvo, ne, neko, nek permanentni status in, in se potem tudi skladu z tem obnašajo. Eh, kar se uh, tiče interne države, da so ugotovila, da zelo malo funkcij, ki jih je uh, pri svoji raziskavi prepoznal Borevo, dejansko upravlja sindikatne, predvsem kar se tiče uh, prekernih delavcev. Obstaja sicer neka uh, sekcija pogodbenih sodelavcev uh, pri sindikatu, ampak uh, intervjuvanci nimajo nobenih informacij o tem. Eh, njihov pogled je nekako načel, načelno za, se vredo, da obstaja sindikat, ampak uh, nihče v bistvu ni imel uh, kontakta z njimi in tisti, ki so imeli kontakt, um, so bile izkušnje uh, bolj uh, negativne. Ne? In prevladoč pogled je bil, uh, pa je nestane ta pogled nase, ne? kot, kot uh, na marginalne nekje druge, ne? kot vajence, ni, niže v hierarhiji, uh, Ehm, in na sindikat kot v bistvu nekaj za, predvsem za, za redno zaposlene, eh, ne za njih. Ne. Tako da niso, oni niso videli, v bistvu, kako bi sindikat lahko uresničeval eh, njihove interese. Eh, ne, in po, po drugi strani se zdi, da tudi sindikat nikoli ni pristopil do njih in se v bistvu ni prilagodil na, na te nove oblike dela. Ne, kar se dejansko dogaja, je, da če imajo kak, kako težavo ali vprašanja eh, o zaposlitvi, pa če se pogajajo o zaposlitvi, delovnih pogojih uh, in tako dalje, um, se obračajo na, na starejše kolege, ne, predvsem na um, urednike. Ne, tako, uh, en respondent pravi ne, na vprašanje, ali, ali se kdaj obrnil na sindikat s kakšno težavo, ne pravi nekaj, načelno so v bistvu vse vsaj on osebno uh, rešili znotraj, ne, torej, uh, znotraj uredništva. Na te situa situaciji urednik uh, igra neko hibridno vlogo, ne, deloma kot urednik, ne, ker se ukvarja z uh, vsebino, uh, deloma pa kot um, menedžer, ne, ki se ukvarja z tem, temi stvarmi, zaposlitvami uh, in tako dalje. In ta funkcija menedžerja seveda postaja pomembnejša, uh, više kot je urednik. Ne? Torej pri recimo urednikih je ta funkcija predvsem uh, uredniška, ne? so bolj so skoraj celoti uredniki, ne se ukvarjajo z vsebino, neko pa pridemo recimo do odgovornega urednika Vala 202, torej uh, programa Vala 202, ne pravi eno respondentov, kaj, kaj je funkcija tega urednika, ne? zelo menedžerska, birokratska in deloma vsebinska. Uh, ne, in ukvarja se ne, pa, kaj je njegovo delo, papirologija, kadrovska politika, nadzor oziroma preverjanje poročilo delo, da jih odkljuka, nagrajevanje in tako naprej, podpisovanje pogod z zunanimi partnerji, eh, če so kakšni. Eh, ne, to, to, to funkcijo, ki jo je Brvoj tam opazil eh, pri sindikatu, tu v bistvu celoti prezemajo uredniki v, v tej funkciji menedžerja, na sindikat pa z, z temi prekerci praktično uh, nima stika in tudi uh, eh, on je ne z njim uh, in ne, ne informacije o njem. No, zdaj ta uh, situacija proizvaja seveda uh, kar nekaj uh, nezadovoljstva. Ne? Uh, in pa ne sami tu bil pri večini recimo respondentov nek uh, kritičen pogled na širše družbene uh, okoliščine ne, uh, respondentka je rekla, da bi bilo treba razmišljati o kakšnih bolj revolucionarnih potezah ne, in potem, da so ti protesti, ne, miroljubni protesti, ne, v bistvu uh, ponižujoči, uh, da bi bilo treba, treba uh, nekam dalj iti. Uh, ne, po drugi strani uh, obstaja nek, nek, nek potencial za, za uh, solidarnost in boj v, v prihodnosti, ne, identifikacija z ostalimi eh, prekerci, ne, tako ten respondent pravi, ne, da gre za stvari, ki se dogajajo povsod, eh, v končni fazi za krizo obstoječega sistema in niso samo novinarje oziroma nismo samo novinarje prekerci, ampak praktično eh, vsi mladi izobraženci. Ne, tako da ta kritičen pogled, ne, ko, ko, ko, ko gre za močno družbeno situacijo, vsekakor obstaja ne, in, se, in se nanaša tudi uh, na njihovo družbeno vlogo. Um, ehm, Nekot eno pravi, da je najslabše, kar lahko naredimo, da se držimo teh starih dobrih pravil objektivnosti uh, in uravnoteženosti. Ne, da tudi, uh, ko reflektirajo vlogo RTV in kako RTV uh, ravna so, so kritični do tega, ne, bi, želeli bolj neko analitično, kritično poročanje. Eh, Edno njih rekel, da ta medij precej eh, mainstreamovski ignorira eh, tudi zelo pomembne teme. Ne, ampak ne, po drugi strani, ne, med, tem, med tem, ko so v tem abstraktnem smislu neko vprašanje eh, splošnih družbenih okoliščin zelo kritični, ne, potem ko pride do praktičnih korakov, kako eh, to uresničiti, eh, mislim, mislim da, so, da so bili vsi, prav vsi respondenti, ne, izjemno fatalistični, ne, ne vidijo nobene konkretne možnosti, um, kako bi to izvedli, kako bi, kako bi se lahko organizirali, ne, kaj bi bilo treba um, storiti. No, in kot pravi tu ena respondentka, ne, eno vprašanje, ali bi se moral sindikalni boj zaustril, ne, kaj bi pomagalo, če bi se uh, zaustril v situaciji, ko ni nobene odzivnosti strani ljudi, uh, oziroma praktično kot odzivno zelo majhna, tudi znotraj RTV-ja je tako kot v družbi, bolj kot ne zbor atomiziranih posameznikov oziroma zbir, eh, ne pa pač kakšna eh, povezana skupina. Ne? Tako da ta eh, individualizacija tudi tu deluje, ne? delno mogoče kot izgovor, ampak tudi odraža realno situacijo. Zelo uh, individualizirane uh, situacije, ki vsaj otežuje eh, nek kolektivni boj. <clears throat> Za zaključek eh, gre za neko zgodovinsko eh, regresijo, ki ustvarja neko hibridno obliko. Deloma še vedno ostaja ta pristanek, ampak ne se povečuje disciplina, ko so delavci potisneni na eksterni trg, delovne sile, hkrati pa se še v bistvu osmišljajo uh, sami sebe uh, in delujejo še, še nekako po starih vzorcih. Ne? Um, to, to, kot sem govoril, da, da se v bistvu, ko delujejo, se, se v bistvu identificirajo z redno zaposlenimi, kot, kot da bi že, že bili v upanju, da neko, nekoč pač uh, pride do tega in hkrati neke organizacijske oblike boja, uh, niso prilagojene uh, novi situaciji. Ne? Sindikat se, se ni uh, prilagodil novi situaciji, ni, ni znal mobilizirati, organizirati um, prekernih delavcev. Ne? Tada tu, tu nastaja, um, nastaja neka luknja. Ne? Vedno, vedno večji je prepad med vrednotami in realnostjo, uh, recimo ne? to nezadovoljstvo nad, nad situacijo uh, narašča In zaradi tega bi rekel, ne, da gre za, za neko začasno stanje, um, ko bo tre, je, je skoraj nujen nek preporod uh, kolektivnega boja, ne, zdaj um, oblikovanje nekih novih organizacij, ne samo organizacija tega dela, ali pa sprememba uh, starih organizacij, da, ki se bo zmožna um, prilagoditi na no-, novo, novo situacijo. Um, Vse, vsekakor pa uh, gre, za, gre za neko uh, prehodno stanje, da upam, da socializma seveda. Tako da, s tem bi zaključil. Krajoga posegali za odlovanje Pekina pogodbo. Mislim, kako komentiraš pač dogajanje do tega in posledično samo odziv kolektiva novinarjev, ki so v bistvu stopili do bran zvonim kolegom. Ne se tudi to kak? Mm, to pa ne poznam tako podrobno, si mogoče Igor ve kaj več. Ja, mogoče je mojca. <laughs> Jaz sem samo prej. No. Še mislim, vprašanje, sem slišala, da sem ne gre za kargo. Ja, in sicer pač eh, ima sveta vse za prave, ne? Kako se ga pač prebukila podobno, kako že. Ja. In pač vprašujem tudi to reakcijo eh, novinarja, kolektiva novinarja. Mislim, pač čisto hoda nego komentar, če se mi tudi kak dober primer praksi, oziroma če je to odraz kakšne kot spremembe stanja, oziroma zaostritve situacije v današnjih pogojih, pač eh, čisto je bilo ne mislo. Mislim, koliko vem, so tukaj enotno stopili v obrazni kolega. Ja, vsi. Ja. Celotno vprištvo pa ja. Pač širše. Mislim, mislim, da je danes celotno dnevnik podporil, tako da se vsi bomo no, stopili. Kaj pa samo uprava je že komentirala? Uprava ne odstopi od odločitve. To je to. Mislim, imeli so danes cel dan neke pogovore, pa ne je nobene spremembe. Mislim, to je njihova zadnja odločitev. Njihov izgovor je, da je on podpisal to, da je v bistvu polnoletna oseba, eh, univerzitetno izobražena oseba, ki ve, kaj počne. Pač pozabil bi povedati o tem, da je bil v bistvu stisnjen v kot. Pač eden od nadzornega sveta, ki naj bi šel z njim noter, je bil je ostal pred vrati. Mislim, da bo pač smo oni bolj še na to, da je podpisal prostovoljno in da ga noben po to ni posilil in to je to. Kako pa razlogi za odhode? Da ni, niso pomeni. Včeraj so jih eno uro na odmišljenju masirali, pa nič.

se mogoče saj, saj v teh recimo kognitivnih sektorjev tudi najbolj intenzivno doživeli. Eh, a mogoče še bolj kot recimo asistenti, učitelji, um, kakšni drugi kulturni delavci ali pa vsaj v istih. No, v vsakem primeru so zelo intenzivno uh, eh, doživeli. Uh, po drugi strani pa, okolikor uh, proizvajajo svoje vsebine, se več ali manj strinjajo z uh, ekonomsko, uh, oziroma z ortodoksijo ekonomske vede. Mislim, ker eh, moja intuicija tukaj bi bila, da je problem v eh, formalni ali strukturni odvisnosti novinarjev od strokovne vednosti. Se pravi, da je sam proces novičarske produkcije tako organiziran, da se vse čas mudi, Da, da so pod stresom, da nimajo časa dejansko recimo, še enkrat prebrati kapitala, ali pa recimo, da, da bi pač vedeli, zakaj gre. Potem kličejo ekonomiste in so odvisni od tega, kaj trenutno ekonomisti na ekonomski fakulteti mislijo, to vemo, kaj mislijo. Uh, me zanima, če je pravilno, da se podiš na Ja, na kratko, ja. <laughs> Mislim, se uh, gre za, za dva aspekta istega. Ne? Po ene strani ta uh, dekvalifikacija, deprofesionalizacija, standardizacija uh, dela, ne? po drugi strani potem ta odvisnost od uh, informacijskih uh, Eh, subvencije, od, se ne samo od ekonomistov, ampak tudi od PR sporočil ne, tega, kar uh, zunaj producirajo. Ne, uh, kot, ne, kot je Marks rekel, ne, da, da je ta notranja nesvobodna medija, ne, organizacija medija kot podjetja, v bistvu pogoj zunanje uh, nesvobodne, ne, torej uh, cenzure pred njemu. Tad, v bistvu bi rekel, gre, gre za dva aspekta istega, istega procesa potem se možnosti, da novinarji razvijajo razredno zavest, verjetno precej šibke. In se mogoče zaradi tega tudi ta razlika, ki se je pokazal na slajdih med um, ogorčenjem nad stanjem, pa takoj fatalizmom na drugem koraku, kar se bere tako kot klasična, kot bi rekel, zatrta razredna zavest, ali pa poplačena razredna zavest. Ja, mislim, da je tu predvsem vprašanje um, organizacije. Ne? Stvari izgledajo precej drugače, če obstaja neka akcija, če obstaja nek razred, eh, ki se je zmožen boriti, ne, ali pa če ne obstaja. Ne. Teda, jaz bi to diskrepanco bral eh, predvsem tem, ne, dejansko ni nekih spostavljenih možnosti, ne, ta, ta fatalizem v veliki meri um, upravičen. Ne, če, če bi obstajala, ne, če, ko bi se enkrat organizirali, bi, bi seveda ne, tudi zavest se hitro spremenila uh, od, od fatalizma ne, k, k uh, ciljem. Ne. Teda, mislim, da je to ključno. Uh,

sicer tako pripravljena. E, jaz sicer seveda razumem situacijo teh tekalnih novinarjev, ki morajo igrati točno v to vlogo etabliravcev, ker na vsodatni ni imajo delodajalca. Oni ga nimajo. Ne vem, kako ne bi se jim dobro boga, ne bi se uprli, kaj ga nima. E, ampak zdaj, to, ta obča družbena kritičnost, kaj pa če je to mogoče resnici tudi samo nek ventil ali pa neka kompenzacija in del te iste vloge, pa še en korak naprej, mogoče bi naredil. Kar pa, če je to tlo znotraj tega konteksta, ne pa v odnosu do referitno zaposlenih, eh, ideološko, strankarsko, konformno v tej trenutni situaciji. Verjetno zaposleni, verjetno na vsaj še ta trenutek se že može pozdi, ne, ker večinsko pripritene razpoloženje tako. In kaj, ne, to je pa grozna misel, ne, da se tudi v tem pogledu prekarni novinari v bistvu prilagajajo obče veljavni in sprejeti ideologiji in pač opozicijski. Torej, bi bil zelo vesel, če bi bila, ne, ampak mislim, da ni. Ne. Do, mislim, spontane ideologije na hitro, hitro naletimo. Ne in se mi zdi, da, da predvsej narašča ne, v zadnjem času na te uh, eh, neoliberalne poglede, ne, da je razredni boj ni med delavcem in kapitalistom, ampak uh, ne, med delavci in kapitalisti na eni strani in državo uh, na drugi strani. Ne, tako da vse, vseeno ni zanemarljivo. Uh, seveda, seveda bi se strinjal, ne, da, da gre tudi ta odnos zelo močne osebne odvisnosti uh, za starejšimi kolegi, zelo asimetrični odnos, seveda ne daje, daje zelo malo svobode ne, tistemu uh, na drugem koncu. Um, ampak ne bi rekel, da gre v tem za konformno, ne, vsaj, vsaj za potencial za uh, spremembe, ne, čeprav seveda na tej abstraktni ravni je to lahko in neka kompenzacija uh, ali kaj drugega. Ja, to se, stop, nezado, nezadkritičnost se stopnjuje v bistvu gor, ne znotraj uredništva, v glavnem so, so njihovi pogledi zelo pozitivni. Ne? Uh, da, da, da v bistvu znotraj RTV se oblikujejo te celice. Ne? Uh, uredništva z zelo visoko solidarnostjo uh, eh, navznotraj, seveda so pa potem, ko pa gre više do vodstva, ne eh, seveda, seveda tudi, kako je vodstvo ravnalo ne, pri zaščiti oziroma ne zaščiti seveda eh, prekernih delavcev, ne, te potlapčevski drži do, do oblasti, eh, zelo kritični in tudi znotraj urodništva, recimo ena respondentka, večinoma so to bili zelo mladi ljudje, ne, ki še niso v resnici izkusili, kaj, kaj prekernost, Eh, pomeni. Ne? Ena je pa bila eh, recimo na porodniški, odšla neko prišla nazaj, eh, padla v tej neformalni hierarhiji zelo nizko, ne? ta je bila tudi do tega, ne? do te situacije znotraj zelo kritična. Ne? Drugi pa, mislim, tudi zaradi tega, ker še niso v resnici izkusili, kaj ta prekarnost pomeni, oziroma niso še v resnici izkusili vseh teh negativnih aspektov. Ne? Mar, mar se komu od njih to deloma ustreza, ne? ta fleksibilnost, uh, Eh, prilagodljivost v tej fazi. Ne? Eh, in te, te slabe strani tega se kažejo potem, ne? Če, če kdo zboli, ne? Če, če gre na porodniško, ne? potem se dejansko izkaže. Um, tako da, ja, ampak znotraj uredništva je pa velja zelo močna solidarnost. Ne? In tudi si ti odnosi se v glavnem urejajo ne? znotraj tega. Da, najbližji urednik, ima tako začutek. Ja, v bistvu povsem. In, in glede vsebina, ne, so, so tam starejši kolegi, ne, torej ne zgolj urednik, uh, in, in tudi glede ne, tem, tem menedžerske funkcije, pogajanja, potem naprej ne, za višjimi nivoji, ne, ker se dejansko uh, odločitve sprejemajo, gre prek, ne, eh, prek uh, urednikov, ne, prek te neformalne hierarhije. Se tudi višji nivoji te skozi pošiljajo na te urednike, ne, na teh ostaje vodstvo in tako naprej, in bolj menedžersko, um, um, neki menedžeri, ne. Zgratka, ta korporativna logika, ki, kot praviš, to bolj odira na komercialne medije, kakor um, um, trenutno, kar smo še še naradi, javne. Um, zgratka, celotna ta struktura se podvaja, Eh, imamo mlajše, ki so prekernih razmeri, imamo te novo, nov, tiste, ki prihajajo na novo, ki drugačnih prekernih razmeri, se jim zdi, eh, prav, sprav, ne pridejo do, do drugačnih oblik, kot so prekerne. Um, in moje vprašanje je, če, če obstajajo take paralele in če, je, če, če, če so te mediji tudi prej podlegli lastninjenju in privatizaciji, kar dejansko deloma UBR za visoko šolstvo pač podlega zdaj, če lahko v tem vidimo, um, kako, ki jo smer se bo razvijal, ne, skratka, kar neko ukazalo, kako. A je to to, kamor gremo z UBR? Ne, ne gremo, ker smo to preprečili. <laughs> Eh, ja, mislim, se, se, seveda, ne, bi, la, bi lahko skoraj pa paralelno, ne, besede zamenja, pa, pa bi nihče ne bi opazil, da ni govora uh, o univerzi. Ne? Mogoče so razlika v univerzi, da, da je še bolj hierarhična, ne? da so statusi še bolj utrjeni. Ne? ne gre zgolj za neko neformalno, ampak hkrati za to neformalno hierarhijo tudi ne? za, za nazive, ne? za, za to uh, formalno hierarhijo. Ne? Ja, seveda gre, gre v obeh primerih. Ne? ne za direktno privatizacijo, ne? ampak tako kot je Tečerjeva naredila z, z univerzami. Ne? Ni, uh, ni mogla jih privatizirati, ampak je pa lahko uvedla neke prakse, ki zrcalijo ne, privatni sektor konkurenca, ne, potem eh, različne univerze, fakultete tekmujejo za sredstva, dobivajo neke točke. Ne, mm, in to se seveda na, na univerze v te oblike, ne, tudi pri nas obstaja moče tendence, da se seveda že poteka, ne, od točkovanja študentov, točkovanja uh, pedagogov, raziskovalcev ne, in potem konkurenca med tistim, kdo bo zdaj pa nabral več, več cikri s točk. Uh, in v tem aspektu je verjetno na univerzi ne, smo še dalj. Ne že obstajajo te, te oblike, ne, točkovanja, ne, ne, ne, neke, nek simulaker trga, ne, točkovanja konkurence uh, za, za finance in tako dalje. Ne. No. Ja, se te se mi zdi to, prav ki to počkovanje, recimo v medijih imamo rejtinge, mislim, na katere so mogli mediji pristati po povedbi komercialnih medijev, recimo eh, se je kljub zahtevom centra ali zavoda, ki se imenuje za radio difuzijo, recimo glede eh, oglaševanja, se je eh, zaradi rejtingov to začel blazno spreminjati. In v tem primeru, kot si omenil, te tečarske načine, smislu jasno, javna univerza se bo odrezala na način, da se bo postavila v drug kontekst, v kontekst nekih privatnih univerz, kjer, bo, kjer se bo to postavila, da bo dejansko izrasti teh privatnih. Zato no, mislim, se mi zdi, da je ta Čeprav tu na, na radiju, mislim, da nihče ni niti vedel, kakšni so ratingi oddaj, če se ne motim. Uh, ne, da zgleda, da le niso toliko relevantni, so še vseeno dominantni neki drugi kriteriji, ne, ti, ti uh, profesionalni kriteriji, kako mora biti um, oddaja narejena, ne seveda za razliko od uh, komercialnih radijev, ker je rating uh, alfa in omega, ne, teda, tu še ni prišlo, ne, univerza pa že isto, popolnoma funkcionira po tem uh, principu točkovanja ne, in konkurence za sredstva. Ne, teda, se, se mi zdi, da, da vsaj v tej situaciji, ne, uh, ki smo mi da opazovali, ne, če še dominira tisti prejšnji, eh, prejšnji princip. Na nek način je govorim, proste roke, te eh, presoje so bolj arbitrarne, neko na univerzi so pa ti mekanizmi že zelo doterani, Prav so mhm. tako doterani in je na univerzi urednik praviloma veliko nekaj prijazen do teh podrejenih kot pa naravi. Imamo mhm. strožji urednike, že pristojnik je manj prijazen, to je najbližji urednik to ni. Če ta je manj prijazno sredino, ima kot pa najbolj odmah. Mene bi to zanimalo, bilo je rečeno, da neke vrste fatalizem je prisoten, ki pač ima tudi neko čist materialno zaslombo, koliko pač te delovci niso organizirani, pa me zanima, če se glede te organiziranosti pojavljajo kakšni znaki, da se bo to spremenili na bolje. Ja, Torej, nekaj so se poskušali organizirati, ne ti prekerci, ampak eh, mislim, da zaenkrat še ni imelo kakih učinkov. Tako da, mislim, sam čutijo potrebo in videl, da sindikat ne, ne dela, ampak zaenkrat še nekaj učinkovite oblike ne, se, se ni pojavila. Eh, mislim, sekcija je pri eh, tej koordinaciji delavcev na RTV sekcija pogodbenih novinarjev in drugih sodelavcev, ampak je odrezana od večine teh prekernih novičarskih delavcev. Zato, ker je, uh, ker recimo noben od intervjujencev ni član sindikata, niti ni v povezavi s to sekcijo. Pač ta sekcija deluje in deluje, pač ne vem, za krok tistih ljudi, ki se v njej ni prav razširjena. So bile pa te neformalne povezave, ampak so šli potem do urednikov, torej kot sindikalistov, če veš, kaj se dogaja, ko so ustavili podrževanje pogodb in podobno. Ne? Tukaj se spomna, če veš, da je to vlada odredila, čeprav je bila to solo akcija skonta, s pomočjo te uh, nevednosti vlade, bi skonta rekel, no? ali pa nekega poskusa vlade, so je potem vodstvo RTV čisto strezali, da lahko ustavljajo. Pogodbe, nekateri so ostali takrat brez dela, na radio in televiziji, do zdaj so že nekateri izborili in so dobili potem službo za nedoločen čas, nekateri novinari, nekateri niso šli pač v te tožbe. Uh, ampak takrat so šli, recimo so se pogrupirali po telih uh, eh, v Diru, pa na Valu, oziroma predvsem na Diru, pogrupirali, šli do odgovornega vrednika ekonomnega programa, ki je rekel, da je popolnoma razume, sami tudi pravi zelo razumovajoč, ampak da je to izven njegovi pristojnosti do sega, da se on sicer s vodstvom pogovarja, ampak da kaj reč kot to pa ne more narediti. Da, če pa kdo umre ali pa če gre kdo v pokoj ali pa kdo na porodniško, pa se mogoče da kaj zgodi. Eh, Dost podoben res, kot na univerzi. Kaj pa tehniki, pa kamermani, pa hoteli, e, to tehnično, vsi te online, še vsi kaj pravi na to. Mislim, e, da so zaposleni. E, to pa, to, pa, to pa ne vem, kako točna situacija z njimi, koliko je, je tam prekernega dela, kot se še redno Znotraj koordinacije sindikatov na ETV so imajo, ampak niso pa vsi zaposleni. Mislim, zelo je podobno neko kot pa novinarje. Ampak zelo zelo slabi kaznene dejavnosti. Tako da oni, ki so recimo na Pop TV, imamo težeri snemati, zato skoro zdaj, ki se je pojavil Planet TV in se je čez noč nekoliko povečal honorar, zato da ne bi šli pač na Planet. So ti na TV-ju bolj nezadovoljni v slabšem pogoju. Nekateri so pa zaposleni, predvsem starejši, predvsem, predvsem starejši, ki so delavci, oziroma starejši snemalci, pri mlajših je pa dejansko podobna slika tako kar vem, no, ne poznam pa zelo natančno. Kakšno vprašanje mogoče? V sprotnem primeru bom še enkrat povabil, da si kakšen ljudi z vod borca zagotovite, uh, če se še kdo ni napisal na mailing list, pa ne to stori. Sicer pa še enkrat se zahvaljujem uh, Sašu za predavanje in se vidimo sen četrtek.